Əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə qarın qutabının pişirilməsi qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. İlk əvvəl xəmirimizi yoğurmalıyıq. Xəmir üçün 300-400 qram un götürürük, 1 çay qaşığı maya, 1 xörək qaşığı şəkər tozu və 1 çay qaşığı duz əlavə edirik üzərinə su əlavə edirik. Gözləyirik ki, mayamız gəlsin. 2-3 dəqiqəyə maya gəldi və üzərinə 1 xörək qaşığı bitki yağı əlavə edirik və apardığı qədər su əlavə edib xəmiri yoğururuq. Xəmir yumşaq olmalıdır. Xəmiri yoğurduqdan sonra döçlə qapayırıq və 40 dəqiqə ərzində dinlənməyə qoyuruq. Qutabın içi üçün qoyun qarnından istifadə edirəm. Görürsüz, tərtəmiz şəkildə təmizlədikdən sonra ətçəkən maşınından keçirdirəm. Bir baş soğan da əlavə eləyirəm və tavada qovururam ki, suyu tamam çıxsın. Baxın bu şəkildə. Daha sonra isə zövqə görə duz və istiot da, yəni qara istiot əlavə edirəm. Xəmir gəldikdən sonra xəmiri xırda kündələrə ayırırıq. Yuxanın nazikliyi bax belə olmalıdır, çox nazik olmalıdır. əziz izləyicilərimiz, qutablarımız hazırdır. Qutabı süfrəyə verəndə üzərinə sumaq əlavə edib, siz də hazırlayın, afiyətlə yiyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.